රාශි චක්‍රයේ හතරම රාශිය ලග්නාධිපති සඳුග්‍රහය වත් චන්ද්‍රයා වූ කටක ලග්නය. කටක ලග්න හිමිනේ ආයුබෝවන්. ඉතින් ඊටමත් විශේෂ වැඩසටහනක් මම මීට සති දෙක තුනක කලින් කටක ලග්න හිමියන් මෙත් වෙගෙන ආවා. කොහොමද මේ ඉක්මනින් ආර්ථික මෂන් දියුණුවලා පෝසතෙක් වෙන්නේ කියන එක. මම මේක නිසා හොඳ ප්‍රතිචාර ගොඩක් ලැබිලා තිබ්බා. ඉතින් අද මම කටක ලග්න හිමි ඔබ සමග දොඩමළු වෙන්න යන්නේ. මේ වසර දැන් 2022 වසර උදා වෙලා අද ඊයේ වගේ උදා වුණත් දැන් මාස 9ක් ගෙවලා ඉවරයි මේ දසවන මාසයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ ආරම්භයේ අපි ඉන්නේ. ඉතින් මේ උදා වෙන ඔක්තෝබර් මාසය කටක ලග්නෙමි ඔබට කොහොමද? එහෙමත් නැත්තම් කටක ලග්නෙමි ඔබ දන්නවා මේ අනාවැකි ලග්න පලාපල පමණක් නෙමේ මගේ මේ කතනය ඇතුළු තියෙන්නේ ඔබ දන්නවා මම මේ සියලු දේවල් මේ ජෝතිෂය දෙන වටිනාම පැතිකඩ එකක් තමා අනාවැකි එතන තව දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි ඉදිරියේදී වෙන දේවල් ජ්‍යොතිෂය තුල දැනගෙන ජ්‍යොතිෂය තුලින්ම ඒ දේවල් අයහපත් දේවල් යහපත් කරගන්නමින් යහපත් දේවල් තවත් යහපත් කරගන්නමින් යන ගමනක් ගැන අපි මේ කතා වෙන්නේ. එහෙනම් ඔක්තෝබර් මාසය කොහොමද කටකලක් හිමි ඔබ සියල්ල යහපත් කරගෙන ගමනක් කියන්නේ ග්‍රහ ගෝචරය තුළ කොච්චර අසුබතැන් තිබ්බත් ඒවා සියල්ල සුබ කරගන්න විදිය ගැන අපි දැන් මෙතනින් කතා කරන්න පටන් ගමු ඉතින්. කටකලක් හිමියන්ගේ ලග්නධපති සඳුග්‍රහයන් කියලා මම කිව්වනේ. ඉතින් ඔබගේ ලග්නාධිපති සඳුග්‍රහය මේ වෙලාවේ ඔබගේ පස්වෙනි භාවයේ තැම්පත් වෙලා ඉද්දි තමයි මේ මාසයේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තුන්වෙනි රවි බුධ සිකුරු සංයෝග වෙලා ඉන්නවා. සිකුරු නීච භාවයෙන් ඉන්නේ. කේතු හතරවැන්නෙත්, හත්වැනි ශනිත්, ගුරු නවවැන්නෙත්, රාහු දසවැන්නෙත්, කුජ 12 වෙන්නෙත් ඉදි තමා මෙන්න මාසයේ මේ කටක ලග්නෙ මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ උදා වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද? හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ ආර්ථික తত্ত্বය, ලැබීම් తত্ত্বය මේ යහපත් වේවිද මේ මාසය තුල කියලානේ. ඕකනේ ඇත්තම කතාව. මේ තරණකාරී සියල්ල මුදලෙන් තීරණය වෙන ලෝකය තුල ඒක සාධාරණ. ඉතින් මේ කාලය අතරම කටකලග්න හිමියන්ට විශේෂයෙන්ම මේ මාසයේ අන්තිම කාත් අන්තිම කොටස වෙද්දි වගේ ඔබට ඉතාම සුවිශේෂී පෙරලියකට මූ දෙන සිද්ධයනවා. ජීවිතයේ අමතක නොවනම කාලසීමාවක් ආරම්භන කාලයක්. මේක එමේ අමතක නොවන්න දේ ඔබ යහපත් දෙයක් නිසාද වෙන්නේ අයහපත් දෙයක් නිසාද වෙන්නේ කියලා තීරණය කරන දෛවය නෙමේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබගේ මේ ග්‍රහයෝ නෙමේ. මේක තීරණය කරන ඔබමයි. හොඳින් දැන් ඔබ කියයි මොකද මේ ග්‍රහයෝ ගැන කතාරගල මං තීරණය කරන්න කොඳ මගේ කතාවක් නෑ ඔබේ කතා ඔබට තීරණය කරන්න පුල මඟ එකන කිවේ අයහපතක්කෝ වෙනස් කරගෙන යන්න ගමනක්ගෙන එහෙම නං මෙන්න මේ මාසේ අග ඔබට මේ උදාවෙන සුවිශෂී තත්ත්වය උඩ හොඳ අත්තිවාරමක් යෙදුවොත් ඔබගේ ආදායම ඔබගේ ගමන අර්මම ගොඩ යන විදිහ ගැන පෝසත එක්කන විදිගෙන කර වීඩියෝ එක කියපු වීඩියෝ එක ඒ කියපු කාරණ ඔබ ක්‍රියාවට නංවන්න හොඳම කාලය තමා මේ ආරම්භ වෙන්නේ. එන්නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ජීවිත කාලටම පලදාව ගන්න පුළුවන් හිටවන්න පැලේ ඔබගේ බීජය පැල කරන්න ඔන්න මුළු ජීවිත කාලටම ටික දවසකින් ඇතිවෙන්න පලදාව හැම දාම ගන්න පුළුවන් තත්වයකද මොකක්ද මේ පලදාවක් ගැන කියන්න ඔබ දැන් ඔබගේ රැකියාව තුළ හෝ වේවා රැකයා තුළින් ඇත්තර මම කිව්වන ගමනක් ලොකුවට දීර්ග ගමනක් සහ නැහැනේ ව්‍යාපාරයක් තුළ නැපි කිවේ ඔන්න එහනගේ ව්‍යාපාරයට අතගහන් කාලය ඇවිල්ල. එනම් දැන් මේ මාසේ අන්තිම දක්වා තිනගෙන ඔක්තොම්බර් මුල මේ නොම්බර් මුල ඉඳං වගේ වැඩේ පටන් ගන්න ඔන්න දැන් සැලසුම් පටන් ගණ්ඩ දැම් මේ අහන දවස දැම් පටන්ගන්න ඔබ මොකක්ද කරන්න කියලා අරමම කියපු කාරණ නැවතයි වීඩියක පුළුවන් අහන්ඩ ඒ අහලේ කාරණය එක්ක ඔබයි ගමන ඉදිරියට යන්න ප්ලෑන් එක පටන් ගන්න ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඔබගේ ජීවිතයම කොට දාන ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයට අත තියන්න මේ වෙලා. ඔබ දැන් ඇති දැමච්චර දවසක් ඔබ පොඩ්ඩක් අරකිව සැල්ලසුම් කරනවා වැඩක් පටන් ගන්නවා අතාරිනවා. හොම තිබ්බි යමක් කරන්න යනවා ටිකක් කරයි යනවා මොකක් හරිහේතකුඩ අසනීපයක් හෝ වේවා. නැත්තම් වෙනත් හෝ බාහිර බලපෑමක් හෝ ඒවා තුළ ඔබේ අතාරිනවා. ඔහොම තත්ත්වයක් ගෙනක දේවල ඇත්තරම ඔබ අර ඒ දේවල් සැලසුම් කලා මදී ඇත්තරම. ඒ තුළ ඔබට අර ගමන ඉදිරිට යන්න තරම් ඔබේ සැලසුම අර ශක්තිමත් නෑ. එහෙමනම් දැන් පටන් ගන්න. හොඳම සැලසුම් අඳින්න දැන් ඇති ඔය කාලෙ කකා හිටියා. ඔබ පොඩ්ඩක් අර වැඩ කල්දාන්න කෙනෙන්නේ අපි හැමදාම කිව්වේ අරගලක් නෙමෙයි කල්දාන්න කැමතින්. දැන් ඉතින් කල් දැම්ම ඇති. දැන් ඔබ වැඩේ පටන්ගන්න මේ තුළ මේ ඔක්තොමර් මාසය ඔබ ගන්න පන්නරය ඔබගේ ජීවිත කාලයම ඔබගේ ආදායම ධනය ගැන තීරණය කරාවි කටක ලක්න හිමියන්ට මේ පොදුවේ කියන්න පොදුවකට සියල්ල කරන්න හැමෝටම් කරන්න පුළුව දැන් මේ පොදු පලාපලයක් ගැන අපි කතාවෙන දැම් ලක්න දොළහක් ගැන මේ මුළු ජනගහනයම දොළහැම්බිදොත් එක්කෙනකොට එක ලක්නයක්න එතකොට කටකලක් මෙම හැමෝට මේ කියන පලාපල හරියන්නේ කොහොමද නෑ ඒකයි මං කියන මේ වෙලාවේ ඔබ අනාවක හද අනාවක තුළ වරදින්න පුළුවන් හේතුව හැමෝට එකදේ එන්න නිස නමුත් අපි මෙතන තිය කියන්න මොකක්ද මේ තියෙන ග්‍රහතත්වය උපයෝග කරන අසුබ වුණත් සුබ වුණත් ඔබට ගමනක් යන ක්‍රමේ ඔක්තොම්බර් මාසය සුබ කරගන්නවත් එක්කම මේක කට කලක්නීමට විශේෂ මාසය අම්මකද මේ මාසේ තම ඔබේ ජීවිතේ හැරුම් ලක්ෂ ඔබගේ ජීවිතයටම බලපාන ජීවිත කාලයටම බලපාන තත්ත්වයක් තියෙන. එහෙමනම් දැන් ආරම්භය තියන්න. එහෙනම් දැන් කරයන රැකිරක්ෂා කටතුළ ඔබට තරමක් දුරට ආදලම් තත්ත්වය ඉහල යන ඔබ හරි ඉක්මංකාරි ප්‍රවේග කාරීව කටයුතු කරන හරි කඩිසරව කටයුතු කරනවා මේ ඔබ රැකයා කියන දැඟද මේ මාසය තුළ. එතකොට ඒ තුළ ඔබගේ අර ආදායම ඉහලයාගන්න පුළුව මොදකුට විශෂෙන්ම මේ ව්‍යාපාර කරනවන මේ කාලසිමතුල ඔබට වෙනදට වඩා වැඩි ලාබ අපේක්ෂාවෙන් කටතු කිරීමේ ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කටකලක් හිමියන්ට මේ මාසය ඉතාමත් හොඳයි සුබයි ලැබීමතින් අතිශයම යහපත්. එහෙමනම් ඔබ රැකයා කරන තැනදී පුංචි පුංචි පුංචි ගැටලු කාරිතත්තැන් ඇතිවෙන හේතුවෙන එකම කාරණා වෙන්නේ ඔබර මංකන ඉක්මං කියල එක්මං කාරිත්තය තුළ ඔබ අප්‍රේක්ෂාකාරී ක්‍රියා කිරීමට ඉඩකට තියෙනස ඒක ඔන්න අපි වෙනස් කරගම්. පොඩ්ඩක් වෙනතරට පරීක්ෂාකාරයෝ වැඩ කරම්. ඔබ වැඩක් කරද්දී ඒක දෙතුන් වතාවක් ඒ ගැන හිතන්න හොයන්න ඒ වෙන බලන්න ඒ වැඩේ බලන්න ඒක නිවැරදිද කියලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් නම් විශ්වාසවන්ත කෙනෙකුට දෙන්න. ඒ තුල ඔබට මේ ගමන මේ මාසය තුල හොඳ ආරම්භයක් සහ හොඳ පන්නරයක් ලබන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ආදායම් ඉහළ යන්න පුළුවන්. අර ආදායම් ඉහළ යනට බලපාන එකම බාධකය තමයි අර මං කිව්වේ. අන්න ඒ බාධකයක් ඔබ හිතාමතාම හරි ගස්ස ගන්න. ඒත් එකම කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ කටකලක් නෙමෙයි ඔබ මේ දැන් මේ වෙලාවේ කරන කටයුතු වලින් රැකියාව මාරු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් අලුතෙන් ආරම්භ කරන්න. නැත්නම් ව්‍යාපාරයට තවත් අලුතෙන් දෙයක් එකතු කරන්න. නැත්නම් තවත් අතිරේක ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හිතන කාලයක්නේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ අලුත් දේ පටන් ගන්න පරණ කරන් ආපු සියල්ල අතහැරලා මේක ඔබ රැකියාවක් කර කර ඉඳලා රැකියාවෙන් ඉවත් වෙලා ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නත් එපා. නැත්නම් කර කර ඉන්න ව්‍යාපාරය නවත්තලා අලුත් ව්‍යාපාරයට යන්නත් එපා. ඒ රැකියාව කරන ගම අලුත්ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න ඔන්න ඔබට ඊට පස්සෙ පුළුවන් මේ කාලසිම මාසයක් දෙයක් ඇද්දී අලුත්ව්‍යාපාරය ස්ථාවර කරගන්න අන්න එතකොට ඔබ දෙවනු හිතන්ට දැන් කලින් කරපු රැකියාව හෝ ්‍යාපාරය අත්හරෝද නැද්ද දැන් මේක ස්ථාවරන්න ඔන්න පැලයක් පැල කරලා පලදා වෙනකන් කාලසීමවත්තිය නොය කාලසීම තුළ අපි නොකා ඉන්නද නැහැ අන්න ඒ වගේ තමා පැහැදිලි අන්න ඒ විදිහට හොඳ ගැම්මක් ඇතුව සැලසුමක් ඇතුව කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මම කිව්වාගේම අපනායන වෙළඳ පොළ ගැන කටකලක් නෙමෙයි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ කාලේ ඔබට හොඳ කාලයක් මේ කාලේ විශේෂයෙන් මේ මාසේ අන්තිමේ ඉඳන් කටකලක් හිමිට දැන් කියයි ජනවරි මාස වෙද්දි අෂ්ටමේ රාෂ්ටකයක් ලබනවා ඕම කතාවක් කියන අන්න ඒ අෂ්ටමේ රාෂ්ටකයක් තමයි තියෙන්නේ අෂ්ටමේ රාෂ්ටකය කිව්ව ගමන් මිනිස්සු බය වෙනවා අම්බෝ සෙනසුරු ඒ රාෂ්ටකය නෑ මම අද ඉඳන් ලෑස්ති වෙන්න කියන්නේ අද ලෑස්ති වෙලා එතන්ට යද්දී අෂ්ටම ඒ රාෂ්ට්‍රකයට එද්දී ඔබ හොඳ ස්ථාවරයක් හදාන තියෙවි. එතකොට අෂ්ටමේ රාෂ්ට්‍රකයේ හොඳ පැතිකඩක් තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් ඔබට ඔබගේ වෘත්තියට හෝ යම්කිසි ඔබගේ ජීවිතයට පන්නරයක් පාඩමක් කියලා දෙන කාලයන්නක. අන්න ඒ පැත්තෙන් ඒ සුබ පල ටික ඔබට නෙලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අසුබ පල ටික ඔබ කල්පනාවෙන් එකට මූණ දීලා ඒවා වලින් මිදෙන්න පුළුවන්. මිදෙන විදිය අපි නිරන්තරයෙන් කියලා දෙනවනේ. දැන් ඔය කාලසීමා වෙද්දී මම මේ කරන්න ඕන ටික ඔය ජනවාරි 18 වෙන පෙරලිකාර මාරුව රටම පෙරලන මාරුව ගැන සෙනසුණු මාරුව ගැන අපි ඒතර කතා කරනවා. එතකොට බලමු ඒවට මුණ දෙන ආකාරය නිසා එහෙනම් එතනට ලෑස්ති වෙන්න කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ රාෂ්ට්‍රකය කිව්ව ගම් බය වෙන්න නෙමෙයි. ඒ රාෂ්ට්‍රක තියෙන යහපත් පිළිවෙල ගොඩක් තියෙනවා. අද වෙනතුරු දැන් මම ඔය හැම වෙලෙම කියන අපේ රටේ ජනාධිපතිවරුන්ගෙන් අතිශය බහුතරයක්. හත් දෙනාගේ හය දෙනෙන්ම ජනාධිපති වුණේ තමන්ගේ ඒ රාෂ්ට්‍ර කාලේ කියලා. ඔන්න දැන් අටවෙනි එක්කාව අටවෙනියත් එහෙමයි. අන්න ඒකයි තියෙන විශේෂත්වය. ඒ රාෂ්ට්‍ර කිව්වම හැමතැනම අනිතු විපාක නෙමෙයි සමහරට ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් ජනාධිපතිලා වෙන්නේ කරුමිටද දන්නේ නැහැ මේ යන විදිහට අපේ රටේ. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් තත්ත්වයෙන් උසස් වෙනවනේ. ඒ තුළ අන්න ඒ පල නෙලන්න යහපත් පල නෙලන්න ඔබ ලෑස්ති වෙන්න. පැහැදිලි? හරි. එහෙනම් තවත් පැත්තෙන් ගත්තා ඔබ පෞල් ජීවිතය තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් වෙනදට වඩා පවුලින් ඈත් වෙලා කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන එකට හේතුව ඒක නිරන්තරයෙන් අර අපි කියන ඔටෝමැටික්ලි වෙනවා ඒක ඒක ඇවිල්ලා ඔබ හිතාමතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. හේතු වෙන්නේ ඔබ අර ඔබගේ වෘත්තීය තත්ත්වය තුළ ඔබ ගොඩාක් කාර්යබහුල වෙනවනේ අර මං කිව්වේ. ඒ තුළ වෙනවා. හැබැයි මෙහෙමයි. හැම මිනිස්සයම කවමදාකවත් ඔවුන් ඔය කියන තරම් කාර්යබහුල වෙන්නේ නැහැ. හොඳ කාල කළමනාකරණයක් ඇති කරගත්තොත් සියලු දේට 100ට 100ක් උපරිමය කරමින් අපේ ජීවිතේ ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ කියලා කියන්නේ අනේ මට වැඩ මට ඒක නිසා මට අර දේ කරගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම කියනවා නම් අත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ ඒක ඇවිල්ලා සැලසුමක් නැතිකම. මගේ අතුනත් සමහරට ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. අපි මනුස්සයන හැබැයි ඒක අවම ලෙස කරගන්න අපි උත්සාහ කරන්නන්න එකන අපේ සැලසුම තියෙන බම එනම් මේ දවසේ මේ වෙලාව මම රැකයා කඩතුළ වෙන් කරනවා මෙන්න මේ වෙලාව පවුල වෙනුවෙන් කරන මේම වෙලාව අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන ඔන්න ඔහොම සැලසුමක් එක අද්දි දවසක් දෙකක් ඕක මැගහැරෙන්ට පුළුවන් එකක දෙවල්ලට හැමදාම එක මගැරෙන්නේ එහෙමනම් ඔබට සැල්සුම ක්‍රියාත්ම කරගීම හැකියාව තද බල ලෙස තියෙන එන ඔබ හෙන ඔබගේ පවුල වෙනුවෙන් කාලය වැය කරන්න ඔවුන්ටත් ඔබගේ ආදරය සෙනහස රැකවරන්නේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනිසා ඔවුන් නුත් යම කාලයක් ගත කරන ඒත් එක්කම ඔබට දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම අතිශයෙන් අමාරුකමක කාලය වෙද යොදාගන්න වෙන් කරන්න එහෙනම් ඔබ එක වෙලාවක් පවුල හැමෝත් එකම කතා කරන්න කියන්න මම මෙරිය ගොඩාක් කාර්ය බහුල මේ කාර්ය බහුල වෙන්න හේතුව මම මගේ තනිකරම මගේ පුද්ගලික අරමුණු වලට යන නෙමෙයිනේ මම මේ මුළු පවුල වෙනුවෙන්ම මම කාර්යබහුල වෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ වෙලාවට මගේ කාලය මේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබගේ අපේ පවුල වෙනුවෙන් වැය කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට මගෙන් වෙන්න ඕන යුතුයකම් මේ වෙලාවේ මග හැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙමනම් මට මේ වෙලාවේ මං ඉන්න தත්ත්වය තේරුම් අරගෙන මට අතපසුන දේවල් ටිකක් තේරුම් කරලා දීලා මට තව සහාය දීලා පොඩ්ඩක් මගෙන් වැරද්දක් වුණොත් ඒක ගණන් නොගෙන මංවනින් ඉන්න කියලා ඔය කතන් ඔය වචනටික පොඩ්ඩක් ගෙදරඇත්තේ කතා කලබන්න එදයින් පස්සේ මොකක්ද වෙන්න කියලා ඔවුන් ගෙනුත් ඔබට සහ ලැබබගේ වෘතියට හැම දේට ඔබ ගැන වැරදිර කවුරුත් හිතන්න ඇතුවයි ඔබ ඔබගේ නතු පැසවීමක් වෙද්දි ඒ අතවසුවීම හරිගස්සන්න ඒගොල්ල පෙළ ගැසේවි ඔන්න ඕක තමා ක්‍රමවේද මහාලොකුවට ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ බිරිඳ ගියා සැමිය ගියා එන්න අපි වරතුනෙන් ගෙනත් දෙනවා අන්න ඔය වගේ මේ ගුරුකම කරන්න මේ අහවල් පූජාව කරන්න ලක්ෂයයි දෙකයි තුනයි ඔය වගේ දේවල් කළ බුරුකාරෙන්ට අහුවෙන් එපා අන්න ඒව තම ග්‍රහදෝෂල තියෙන විපාග ඇයි ඉල්ලං කන්නේ හරිම වචන ඉල්ලං කන්නේ එහෙනම් මේක මේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න කලින් තේරුම් ගැනීම තුළ කතා බහ කරලා කලින් කියලා තිබ්බනම් ඒ වෙලාවේ ෂණික කෝපෙට කොච්චර බයින් බස් වීමක් වුණත් පසුව තේරුම් ගන්න යන්නේ කලින් මෙයා මට කිව්වනේ ඇයි මං එනං ඒක දේ අමතක කළේ යන්ද වෙනදටත් වඩා ඊටත් වඩා හොඳ යහපත් ලෙස ඔබ ගාවට බැඳීවියෝ අවකයි ක්‍රමවේදේ නැතුව බොරු බොරු වැඩ කරන එක නෙමෙයි පැහැදිලි හරි ඊළඟ කාරණාව මේ කාල සීමාව තුළ මේ විදෙස්ගත වෙලා ඉන්න කටක ලග්න හිමියන්ට කොහොමද කියලා තමයි අපි දැන් බලන්නේ. විදෙස්ගත වෙලා ඉන්න කටක ලග්න හිමියන්ට අතිශයම යහපත්. ඔබට අර මං කියවනේ ඔබ හරි කඩිසරයි කියලා. ඒ කඩිසරභාවය තුළ ඔබට පුළුවන් වෙනදට වඩා වැඩිපුර මහන්සි වෙනවා ඔබ. ඔන්න පෑ දෙක තුනක් වෙනදට පෑ 12ක් නම් දවසට කරන ඔබ දැන් පෑ 16ක් වැඩ කරනවා. අන්න ඔය වගේ වැඩිපුර ඒතර ආදායම් තත්ත්වයක් එහෙම්මෙන් පාර්ට් ටයිම් ජොබ් වලින් ලැබෙනවා. ඔය තුළ ඔබගේ ආදම් හිරනංගා ගැනීම හැකියාව තියෙන වැඩිපුරම හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඔබ මේ රැකියා කරන ස්ථාන තුළ පොඩි පුංචි ගැටලු කාරිතත්වයක් ගැටුම් කාරී තත්ත්වයක් ඇති කරගෙන ඉඩකට දෙනවා මොකද ඔබේ අධිකාර බහුලත්වයත් එක්ක පුංචි පුංචි දේවල් වල ඔබ ඉක්මනින් කේන් තියනවා ඉක්මනින් ෂණික කෝපය ඔබ තුළ තියෙනවා අන්න පාලනය කරගන්න මොකද හම්බ කරන්න හොඳම කාලයේදී කේන්ති ගන්න රස්සාව නැති කරගන්න යන්න එපා අන්න තියෙන බාධාව ඉවත් කරගන්න පොඩ්ඩක් කේන්ති ඇද ඔන්න පොච්චර කරම් මට මටමයි වැඩ දෙන්නේ කමන්න හිත ඉද්‍යා මතක් වෙනවා නෑම මේ කාල සීමාව තුළ ඉවසන්නන කොච්චරවත් මොකද මේ හැම දේම මම හරියට කරොත් මට ලැබෙනවා රන්ඩුවනොත් මට ලැබෙන දෙයන්න මට තීර දෙත් නැතිවෙනවා ඔන්න ඔය දේ මතක තියාගෙන ගමනයන් විදිස්කත වෙලාන්න විශේෂම සැලකිමත් එන්න රැකියාවස්ථානය තුළ අඩදාබ ඇති කරගන්න එක එක නත්ත කර කියන්න හිමිකරුවන් එක්කෝ ඒවා හා එක්කෝ නැත්තං එකට වැඩගන්න ඇත්තෙකවා ගැටුම් ඇති කරගන්න යන්න එපා මේ වෙලාවේ. ඒ තුළ ඔබ අපරාධය ඔබගේ ජීවිතයේ හොඳ කාලය නාස්ති කර ගැනීමක් වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ තප්පරයක තපතේ වන්න එපා. මොකද මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ජනවාරි 18 දක්වා කාලය ඔබට හරි වටිනා කාලයක්. ඒ වටිනා කාලය උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න උපරිම උපරිමයෙන්ම ගන්න. පැහැදිලි? හරි. ඒත් එක්කම ඔබ මේ විදේශගත වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවනම් මේ කාලසීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම මේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කාරණයකදී හෝ වෘත්තිය සම්බන්ධ කාරණාවකදී ඔබ නීත්‍ය අනුකූල මාර්ග පමණක් යොදා ගන්න අනිවාර්යම තියන්න. ඔය වෙනත් වෙනත් වෙනත් ආකාරයේ අර කූට ලිපි ලේඛන සකසලා වෙනත් කූට ක්‍රම මගින් ඔබ විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ කාලසීම තුළ ඔබ නීතිය රැහැන්ට කොටු වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් තියෙන නිසා ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. නීත්‍ය අනුකූලව ඉල්ලුම් කරන්න මේ කාලේ ඔබට ලැබෙන ඔබගේ හරි ආකාර නීත්‍ය අනුකූල ලියකියවිලි හරියට ඉදිරිපත් කරත් ඔබට මේ ලාවේ ඒ විදෙස් ගතවීම හැකියාව පෙන්නුම් කරනවා. ඒ තුළ ඒ වගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කාරණට විදෙස්ගත වෙන්න තියෙන අතිශයම සාර්ථකයි. බය නැතුව ඒ ඔබගේ සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම් හෝ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් පෙන්නලා ඇප්ලයි කරන්න වීසා එක ඔබට ලැබෙනවා ලැබෙනවමයි. මේ වසර තුරම ඔබට පුළුවන් විදෙස්ගත වෙන්න. පැහැදිලි ඒත් එකම අධ්‍යාපන කටයුතු නිරත වෙන දරු දරියෝ විශේෂයෙන් පුංචි පුංචි දරුවෝ ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. ඔබ මේ වෙලාවේ හරි නිවිනු විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒත් එකම හරි ඔබගේ මොලය මෙනදට වඩා ඔබගේ මතක ශක්තිය වැඩි වෙන කාල සීමාවක් ඔබගේ දැනුම ඉහළ යන කාල සීමාව එහෙනම් මේ දැනුම හරි විදිහට තැම්පත් කරගන්න මේ වෙලාවේ තියෙන ඔය සෙල්ලක්කාර ගති ගති පැවතුම් ටික අතහැරලා ඔන්න මේ වෙලාවේ අර අවස්ථාව තියෙනවනේ. ඒ අවස්ථාව උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න දරදෙන. මොකද හේතුව ඔබගේ දෙමාපියෝ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ අමතක කරනවා. මම හැමදාම කියන වගේ ඕන්න ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙච්චර දුක්විඳෙන මේ අමාරුකම් උඩ ඔබට කිසිම වෙනසක් නොදෙන්න නොදෙන එන්න මේ දේවල් කරන්නේ ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳ අධ්‍යාපනයක්. ඒක ඔවුන්ට සතුටක් පමණ නැතුව ඔවුන්ට ඒකෙන් ලාභයක් නැනේ. ඒ දෙයක් තියෙන්නේ ඔබටමයි ලාභය. ඒ නිසා අම්මා තාත්තා ගැන හිතලා හරි අර තියෙන මේ සෙල්ලම්කාරකම අතහැරලා මේ වෙලාවේ හොඳයිනේ ඔබට හොඳ දැනුමක් ලබන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් දැනුම පිපාසිතෙක් ලෙස හැසිරෙන්න. රොබෝ කෙනෙක් කම්පියුටරයක් වෙන කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ක්‍රීඩා කරන්න සෙල්ලම් කරන්න ඒ කටතු කරන්න යාළුවලු තෙකින්ද හැබැයි අධ්‍යාපනයටත් මුල් දෙනදිල් කටයුතු කරයන් උසස් අධ්‍යාපන හදාරණයට මේ කාලසය තුළම කලින් කිව විදෙස්ගතවීම වැඩිහිටකටක් තියෙන ෘති අධ්‍යාපන ලබනයටත් හොඳ ඉලකගත ලෙස අධ්‍යාපන ඔබ උසස්වීම බලාපොරතින් ඔබ අම් යම්කිසික අධ්‍යාපන කටයුත්ත නිරතෙන මේ කාල්සිමතුලේ සාර්ථකත්තිසා බලාපොරති උසස්වීම නෑමේ වැඩි හැකියාවක් ඒ ඔක්තොම්බ නොයම්බ දෙසම්බ දක්වා කාල්සිමතුළ විශේෂෙන් පත නිසා ඔන්න ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක උසස්වීම බලාපොරත්තු වෙන නම් මේ කාල්සිමතුළේ අවශ්‍යක සුසුක සපුරා ගන්න කියනවා මම මේලායි ඒ ඔබට සාර්ථක කර ගැනීම වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා හරි ඔයත් එක්කම් පුංචි පුංචි අසනිපකාරී තත්ත්වයන් ගැන කතා කළොත් ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ සෙම් අධික වීම සීතල ගතිය උඩ එන අසනීප තත්ත්වයන් විශේෂයෙන්ම උද්ගතනයත් එක ආහාර ගැන සැලකමත්ෙන් ආවට ගියට හැමදේම කන්න බොන්න යන්න එපා. මොකද ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ ආහාර අජීර්ණ වීම තත්ත්වයන් පෙන්වන කනේ තුල ඔබගේ ශක්තිය හීන වීමක් ඔබේ කට තුල බාධා සිද්ධ වීමක් වෙන මහා ලොකු ලෙඩ නෙමෙයි ආහාර අජීර්ණ වීම. ඕක දවස් දෙක තුනකින් මගේ හැරෙනවා. නමුත් ඒ තුල ඔබට ඔබගේ රැකියා කටයුත්තක් හෝ අධ්‍යාපන කටයුත්තක් ඒවා නැත්නම් වෙනත් ව්‍යාපාර කටයුත්තක් ඒවා ඒවට ඒ දවස් දෙක තුන සිදෙන බාධාව ඔබට ගැටලුවක් වෙන. ඒක නිසා ඒවට අවශ්‍ය කරන විදිහට මුහුණ දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔය විජලනය වීමේ හැකියාව පෙන්වන නිසා ඒ වගේ ඔය අජීර්ණතාවක් ඇතිවන ගාම ජීවනී වගේ දෙයක් නිතර බොණ්ඩ ඒ තුල ඒ විජලනය වීමෙන් වැළැක්වෙන්න ඔබ මොකද මේ වෙලාවේ මේ වගේ සුළු සුළු අත්සනීප තත්ත්වයන් නිසා ලොකු පාඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ පාඩු නොවෙන්න වග බලා ගන්න කටක ලග්න හිමියෝ විශේෂයෙන්. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ ගත්තොත් ඔබ මේ වෙලාවේ මේ ස්නායු සම්බන්ධව අසනීප තත්ත්වයන් ඉන්නවනම් ඒව ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න මොකද මේ ස්නායු සම්බන්ධයෙන් ශුෂ්ණාව සම්බන්ධ කාරණා වලින් පුංචි පුංචි පීඩා ඔබට ගෙන දෙන්න වැඩි ඉඩ කඩක් තියෙන නිසායි ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මොකද සුළුෙන් තකන්න එපා. එහෙම දෙයක් දැනුණු විගතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය උපදෙස් සහ ප්‍රතිකාර පතන්න. ඒ පරීක්ෂණ වලට මුහුණ දෙන්න. මොකද මේ දේවල් උඩු දුවලා අර නියපොත්තෙන් කඩන්න තියෙන මහ පොරවෙන් කපන තරමට පත් කරගන්න එපා කටකලක් නෙමෙයි කියන්න. තියෙන විශේෂම කාරණා මම කිව්වේ ඒක අර ජනවාරි 18න් පස්සේ අසනීප තත්ත්වයන් නැත්තම් වැඩිවීම වැඩි ඉඩකඩක් තියෙන නිසා දැම මේ නිදන්ගත ආසනීප තත්ත්වයන් පුංචි පුංචි පෙරණිමිති පෙන්නනවා ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිකාරම දැම්ම යොදන්න මේ මාස තුන තුල ඒවත් හොඳ කරගන්න. ඒ බාධාවල් ටික ඔක්කොම අපි නැති කරගෙන අපි ඒ කාලයට යන්න. එතකොට අන්න අසුබකාරී දේවල් ඔක්කොම ඔබ ගෙවලා සුබ විතරක් ගමන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔය ඔය කාරණා තමයි තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මම කිව්වා මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න ක්‍රමවේදයක් මම ඔබට කියලා දෙනවා කියලා ඉතින් හැමදාම මම ඒ දේ කියනවා. ඒ මම කියන හැමදාම කියන දේවල් තමයි ඉතින් ඇත්තටම ඒ දේවල් තුළ සාර්ථක වෙච්ච ඔබ දන්නවනේ මේ කමෙන්ට්ස් වලින් දාලා තියෙන. ඒ තියෙන ක්‍රම වලින් එහෙනම් අපි බලමු. කටකලක් හිමිය කොහොමද මේ මාසේ මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ යහපත් ලෙස සියල්ල සුබ කරගන්න අවශ්‍ය කරන පිළිවෙත් ක්‍රම වුණාද කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න විදිහ මං කියලා. ඕවා මහා දේවල් මේ මගේ ලග්න පලාපල අහනය දන්නවා. මම හරි සරල ක්‍රමේද පොදු හැමෝටම කියන මේ දේවල් අතිශයෙන් සාර්ථක උදැස නවදුරු ගමන් රාත්‍ර නින්ද්‍ර පෙර හැමදාම සූර පිරිත චන්ද පිරිත මෝර පිරිත කන්ද පිරිත ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායනය කරන්න ඔබට කටපාඩන්නම් ඔබ සජ්ජන කරන ඇඳේ දම්ම කරන්න චේතනාව වැද ගත්තයක නිසා අර බොරුවට සමහර හිතන්නේ මේ ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ ලෝකෙට පේන සුදු වෙනඳන් වැඳගෙන ඉන්නේ කියලා නෑ. ඒක නෙමෙයි. හිත තුළ තියෙන චේතනාවයි ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ. අනේ නම් ශ්‍රද්ධාව කියන ඔබ උදෑසන අවදිනු ගමන් ඇඳේ ඉඳන්ම කටපාඩමින් දන්න මේ කියෝ පිරිත් එක ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායනය කරන්න. එහෙම දන්නේ නැත්නම් මම දැන් මේ හරිම හරිම විදියට උච්චාරණය කරපු ඒ පිරිත් දේශනවල ලින්ක් YouTube ලින්ක් ටික මේ description එකට දාන්න. ඔබ ඒ දේවල් ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙද්දී ඇඳේ ඉඳන්ම මේ YouTube එකේ දාගෙන හරි කමන්නේ. උදෑසන අවදින ගමන් රාත්‍රී නින්දර පෙර ඔය පිරිත් හතර මෝර පිරිත, ඡන්ද පිරිත, කන්ද පිරිත, සූර්ය පිරිත ඔය තුළ ඔබට සාර්ථක භාවයත් කරගන්න පුළුවන් මොකද අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මං ජීවිතය අත්දැකීම් දැම්ම අවුරුද්දත් තිස්සේ මම කියන දේවල් අහලා කරපු මාත් එක්ක බෙදාගෙන ඔබට පුළුවන් ඔය සූටි විරාගම් වීඩියෝට ගියාන ඒ කමෙන්ට්ස් වල තියෙන දේවල් බලන්න. ඒ තුල ඒ සාර්ථකව ඔබත් ක්‍රියාවෙන්ම අත්විඳින්න. අනිත් අය කියන දේවල් අහන්න ඔබ කරලා බලන්නකෝ. ඒත් එකම ඔය එක ඔය ගොඩටම එකතු කරගන්න සත්බුදු වන්දනාව. ඒකෙත් මම ලින්ක් කරලා දාන්න. ඒ ඒ කටයුතු කරන්න. තමන්ගේ ආගමට අනුව දහමට අනුවකට ඇතු ආගමටලා දහමට අනුවකට ඇතු කරන්න ඒ තුළ කවදාකතකට වරදින්න ඔබ ව්‍යාපාරයක් හෝ ඔබ නිවස හෝ වේවා නිතර ඔය ගෙවල්ල මං අහගත දාකර තියෙනව නිව ගෙවල්වල ව්‍යාපරස්ථාවල දේව මන්ත්‍රයම නිතර ස්පීකරොලින් එහෙන්ට සලතල දෙන හිමීට ඔන්න ඕකට ධම්ම චක්කන් පවත්වන සූත්‍රය ඔබ ඔය වගේ දාලා බලන් ටික දසක් කරන්න යන්න මේ අතිශයම සාර්ථක අයිතා බලගතු දෙයක් ඔබගේ ජීවිතය ඔබගේ ව්‍යාපාර කරත ඔබේ ආදායම් මාර්ගය වෙනස් වෙන හැටි ඔබට හිතා ගන්න බැරි වෙවි. ඒක හරි බලගතුම දෙයක්. ඒකට සාක්ෂි දරන බහුතරය දෙනා මාද ඇතලුව. ඔබත් ඒකේ සාක්ෂිකාරයක් වෙන්න අත්හදා බලලා. ඒ දේවල් කරා යන්න. ඒතක හැමදාම මාසේ උදා වෙද්දි මම කියනවා පළවෙනිදා උදෑසන සූර්ය උදාව හොයාගන්න. සූර්ය උදාව හොයාගන්න මහලොකු දෙයක් නැහැ. ඔබ ඉන්න නගරය, ඔබ ඉන්න රට දාලා YouTube Google එකේ search කරාම ඔබට සූර්ය උදා වෙන වෙලාව බලන්න පුළුවන්. සමහරට මේ වැඩසටහන හද්දි පළවෙනිදා පහුවෙලා නම් ඔබ යහන දසර පහුවෙන්ද හරි කමන්න ඒ සූරුදා වෙන වෙලා හොයාගෙන කරන්න. ඊට පස්ස හැම මාසෙම පළවෙන්දර මේ දේ කරන්න. උදෑසන අවදි වෙන්න සූරුදා වෙන්න පැයකට එකහමාරට කලින් වෙලා හොයාගෙන. ඊට පස්සේ ඉස්සරලාම් කරන්න හොඳට පිරිසිදු වෙන්නාලා හොඳ පිරිසිදු වෙනුමක් ඇදලා තමන්ගේ ආගමට නෝ කියන්නේ බුදු පහන හෝ තමන්ගේ ආගමට නෝ ඒ පහන් දැල්ලලා ඒ ගාතායේ සියල්ල කරලා ආගම වතාල්තික ඉවර කරලා ඔබ එක ගෙදර ලිප දල්ලන්න මේක දරලිපක් කරන වඩා හොඳයි ගොඩක් ගෙවල්ල තියෙනවා දරලිප් මේ කාලේ ඒ නැති අය විදෙස්ගත වෙලා ඉන්න ඒක ගෑස් ලිප හරි දල්ලලා මුං කිරි බතක් උයන්න නම මෙච්ච ගියස් මාස කිව්වේ සුදු කිරිබත මේ මාසේ කැකුළු වලින් මුං කිරිබතක් උයන්න උයලා ඒ කියන්නේ මුංගට හොයාගන්න බැන මුං මොන හරි ධාන්‍ය වර්ගයක් වෙන කව්පි කඩල මොන හරි කමන්නේ දාලා කිරිබතත් සකස් කරගන්න ඒක ඔබම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ගෙදර වෙන කෙනෙක් ලවා හරි කරගෙන ඔබ ඒක ආහාරයට ගන්න අනුභව කරලා කොලයක් අරගෙන මේසයක් ළඟ ඉඳගෙන ඔබ මේ මාසේ වියදම් ඔබගේ ලයිස්තුවක් හදන්න ආහාර සඳහාම පමණයි මේ පමණයි ගමනාගමනයට අධ්‍යාපනයට බැඳුම් පැළඳුම් හෝවා එහෙම දාලා ඔබ ඉතිරිය සඳහත් යම් කිසි මුදලකාරී රුපියල් 5000ක් හරි කමන්න ඉතිරි කිරීම සඳහා කියලාත් දාන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ක්‍රම පැති දෙකක් තියෙනවා. මම කියන පිළිවෙතට අමතරව ඔබ උත්සාහ කරන්න මේ හැම වෙලේම ඔබ මේ ඒ කටයුතු සඳහා වෙන් කර මුදල් තියෙනවනේ. ඒ මුදල ඉක්මවා යන දෙන්න එපා මෙපා තුළ. ඔබ දැන් ආහාර සඳහා මේ පමණක් කියලා දැම්මනම් මුදල ඒ මුදල කවදාවත් පයින් දෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඒ තැන්වලුත් ඔබ හරි පාලනයක් වද සැලසුමක් ඇතුව වැඩතු කරලා එතන රුපියල් 2000ක් ඉතුරු කරන්න. අන්න එතකොට ඔබ ඉතිරි කිරීමේ කියන දැනලා තව වැඩි කරගන්න. වියදම ඔබ උපරි මුත්සා කර අඩු කරන බැරිම තැනක් අවුත් කරන්න දෙන්න. එතකොට හැම මාසෙම ඔබ බලාපොරොත්තුට ඉතිරියක් වේවි. වියදම් පාලනයක් සිද්ධ වේවි. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මම මේ කියන පිළිවෙත ඒක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔබ අර සූර්ය උදා වෙන වෙලාව දැන් ඔබ අර වියදම් ලෑස්තුගත කරානේ. ගිහිල්ලා සූර්ය නැගෙනහිර දිසා බලාගෙන සූර්ය දෙවියන් වන්ද නමස්කාර කරලා ඔබ ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න. මෙන්න මේ මුදලක් මම මේ මාසේ හෙවිය යුතුයි. අවංකව ඔබට ඉපේ හැකි ඔබගේ වියදමනේ ඔබ ලියන්නේ. බොරුවට නොහිතන ගණන් දාලා වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ මුදලක් මම ඉපේ යුතුයි. එහෙමනම් මම මේ කරන කටයුතු වලින් මම ඉපේ යුතුයි. එහෙමනම් මම මේ කරන කටයුතු වලට එන බාධාවල් වෙන්න පුළුවන්. කාලගුණේ දේශගුණේ වෙන්න පුළුවන්. දේශපාලන තත්ත්වයන් උඩ රටේ ආර්ථික තත්ත්වයන් උඩ වෙන්න පුළුවන්. අසනීප වෙලා වෙන්න පුළුවන්. අදෘශ්‍යමාන දේවල් නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු බාධාවල් මේ මාස තුළ මට ළඟා නොවේවා. ඒ බාධාවකින් තොරව මම කරන කටයුතුලින් මේ සාධාරණ කටයුතු වලින් රැකියාවලින් ව්‍යාපාර තුලින් මේ මුදල මට උපයාගෙන ලැබේවා. මා මේ මාසය තුළ නිරෝගී වේවා මගේ පවුලය නිරෝගී වේවා. සියලු සත්වයෝ මේ ලෝකවාසී සියලු සත්වයෝ නිරෝගී නිදුක් වේවා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක්. යහපත් ප්‍රාර්ථනා මේ විශ්වයට මුදාහරින්න මේ වෙලාවේ. මින් අලුත් මාසේ අලුත් ඉර උදා වෙන වෙලාවේ ඒ නෑ ඒ යහපත් අලුත් නැවුම් සිතවිල්ල මුදාහරන්න. මෙය ඔබට හිතේ මේ මෝඩ කතාව මේ කිව්ව කියලා නෑ කරලා බලන්නකු මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ සාක්ෂි දනන ලක්ෂ ගානක් පහුගේ විඩියෝල කමෙන්ට් වල ඔබට පෙනේවි මේ අතිශයෙන් සාර්ථක ක්‍රමවේදය. මේ මේ ඒ අධිෂ්ඨානය සහ යහපත් සිතුවිල්ල විශ්ව ශක්තියේ තියෙන මහා බලයට එකඟ වෙලා සියල්ල යහපත් වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙමනම් ඔබේ දේ කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම හැමදාම මම කියනවා මාසයක දසක් එක වේලක් ඔබ निराහාර වෙන්න. අපි මේ සියලු අකුසල් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ අකුසල් ගෙවන ක්‍රමවේදය. මා එක වේල निराහාරව ඒ බඩකින දැනෙන උදේ දැන් දවල් වේල නම් උදෑසන 10 විතර කන බොන එක නවත්තලා වතුර බිවර කමන්නේ. හවස 6 විතරනකම් මුකුත් කන්න බෑ. ඔබ निराහාර ඒ බඩකින ඔබට දැනෙනවා. දැනෙද්ද දැනෙද්ද තමයි මේ වේදනාවල් දැනෙන්නේ ඔබ අකුසල් නිසානේ. ඒ අකුසල් ගෙවෙන්නවා එතකොට. අර ඔබ ඔබගේ ආහාර වේල අසරණ කෙනෙක් වෙනුවෙන් දෙන්න. සතෙකුට හරි කමන්නේ බඩගින්න ඉන්න කෙනෙකුට දීලා එයාගේ බඩගින්න නිවන්න. අන්න ඔබට මේ බඩගින්න වේදනාව දැනෙ දැනෙද්දී ඔබගේ අකුසල් ගෙවෙනවත් එක්කම ඔබ අර කරපු පුණ්‍ය කර්මය ඔබ කරපු දේ තුළ ඔබට කුසල් වඩනවා. ඔබ වෙන කෙනෙක්ගේ අහිංසකෙක්ගේ බඩගින්න නිම්ම. මෙය මහා බලගතු දෙයක් හරි සුළු දෙයක්. පේලක් බඩගින්න හිටියගෙන මිනිස්සුන් මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක දරාගෙන ඉන්න ඕන. වතුර බිබී ඉන්න ඕන. ඒ තුළ මේ නිරෝගියා විතරක් ගන්න ඒ තුළ මහා ප්‍රතිකර්මයක් මහා හැරෝමක් ඔබේ ජීවිතයේ දිගින් දිගටම කරන යදී මාස්පතා දැනේවි. ඒ නිසා බය නැතුව මෙන්න මේ දේවල් මුණ දෙන ඔය ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා එක එක හොරුන්ට අහු වෙලා ඒව තමයි අපල. ඒවට අහු වෙනවා මේ සරල ක්‍රමවේද තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි කතෝලිකය විශේෂයෙන් බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල නිර්මාංශයලා රාත්‍රියේ එක්වරුශීලී රැකලා රෑ 11 12 අතර ශුද්ධෝපය ගත කරන්න. නිතර පුළුවන් නම් ගෙවල් වලින් ජපමාලය උච්චාරණ කරන ශුද්ධෝපය වගේ දේවල් නුවාන පවත්වන්න. ඒ තුළ ඔබට පුළුවන් සාර්ථක වෙන්න හැමෝම පුළුවන්න හැමෝම අංගරුව සෙන්ස්ට්‍රාදින නිර්මාශවෙන් ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් බය නැතුව මේ මාසරයන්ට ඔය තියෙන පුංචි පුංචිරමං කිවේ ම ගොඩ දේවල් ලොකුවට උළුප්පල පෙන්නුවේ ඔබට තියෙන අසුභකාරි දේවල් එය වෙනස් කරගන්න ඔබ හිතට පදින් දුන නිසා. එනිසා ඒ මහාදේවල්ලට යහපත් ප්‍රතිකට වැඩි එහෙනම් මෙ සියල්ල යහපත් කරගෙන මේ මාසේ ජයගන්ඩ ඔබට හැකියාව තියෙනවා. සියල්ල සාර්ථක වෙන මාසයක් වේවා. ජයෙන් ජය වේවා. තෙරුවන් සරණයි.